El azafrán San Román es un azafrán producido 100% en España, en una finca propiedad de Verdú Cantos Saffron Spain, en La Mancha. El azafrán se recolecta en torno a 10 días entre la primera semana de noviembre y la última de octubre. Se requieren en torno a 250.000 flores para hacer un kilo de azafrán. Se sacan unos 4 kilos de azafrán que luego se secan ese mismo día y de cada 4 kilos de azafrán fresco más o menos viene a quedar un kilo de azafrán seco. El azafrán San Román en esta presentación nos evoca quizá a la caja de un perfume, porque precisamente se trata de eso, de un perfume culinario. Está presentado en sobrecitos con una dosis de 100 miligramos, que es lo que considero que es suficiente para elaborar un guiso más o menos para cuatro personas. Con este tipo de envasado, y sobre todo al ser monodosis, alargamos la vida del azafrán hasta tres años en perfectas condiciones. Es un azafrán que además está certificado con calidad ISO. Luego lo que obtendremos con estas premisas es el mejor azafrán y la mejor calidad que se puede obtener en el mundo.